Ο λευκοπελαργός είναι ένα από τα πιο εμβληματικά, κοινά και αναγνωρίσιμα ζώα της Ελλάδας και της Τουρκίας. Πουλή μεταναστευτικό ζει μια ζωή μοιρασμένη ανάμεσα στις χώρες που φωλιάζει όπως η Τουρκία και η Ελλάδα και σε εκείνες που ξεχειμονιάζει στην Αφρική. Sevgili arkadaşlar, size bu satırları Afrika'dan yazıyorum. İstanbul'dan yola çıkıp uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra buraya ulaştım. Ben İstanbul'dan ayrılırken Eylül ayıydı. Türkiye'de okullar yeni açılmıştı. Herhalde sizin orada havalar serinlemiştir. Burada ise hava yazbaşı gibi. Size yolculuğumu anlatayım. Arkadaşlarımla birlikte birçok ülkeden geçtik. Bu yolculuğumuz önceki yıllardan biraz daha uzun sürdü. Çünkü bazı arkadaşlarım hasta oldu. Meğer yediklerinde tarım ilacı varmış. Zararlı olmayan yemek bulmak ne zor. Bazı arkadaşlarım yüksek binaların pencerelerine çarptı. Bazıları da rüzgar gülleri ve uçak motorlarına. Arkadaşım beyaz kanatı bir avcı vurdu. Bacağı kırılınca uçamadı. Onu bırakıp yola devam etmek zorunda kaldık. Çok yorulduk ve dinlenecek bir yer aradık. Sisin içinde düz bir çizgi sandığım bir yer gördüm. Oraya konup dinlenelim dedik. Ama ne yazık ki konan ilk arkadaşımız yüksek gerilim yüzünden yandı. Meğer orası elektrik hatlarıymış. İşte böyle sevgili arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir ve başarılı bir okul dönemi geçirirsiniz. Bana mektup yazmayı unutmayın. Adresim zarfın üstünde. Bahara kadar burada kalacağız. Nisan ayında siz okul bahçesinde oynarken görüşmek üzere. Uzun gagalı leylekten sevgiler. Η Εταιρεία Προστασίας της Φύσης είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1951 με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν την ελληνική φύση και την προστασία της. Στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί ε, είναι και το έργο UNUS, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Κοινωνικός Διάλογος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να φέρει την κοινωνία των πολιτών της Τουρκίας πιο κοντά στην κοινωνία των πολιτών της ε, Ευρώπης, να μιλήσουν για κοινέ πολιτικές, κοινά θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την εκπαίδευση και άλλους οριζόντιους άξονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο Γιουνούς υλοποιείται σε συνεργασία με την τουρκική μη κυβερνητική οργάνωση Τουρτσεβ, η οποία ιδρύθηκε το 1993. Η Τουρτσεβ όπως και η ΕΠΦ, είναι μέλος του Foundation for Environmental Education και εθνικός χειριστής όλων των διεθνών προγραμμάτων του. Γαλάζια σημαία, Green Key, οικολογικά σχολεία, νέοι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον και μαθαίνω για τα δάση. Κύριος στόχος του έργου ήταν η συνεργασία εκπαιδευτικών από τις δύο χώρες. Σε συνάντηση που έγινε στην Αλόνισο, Έλληνες και Τούρκοι εκπαιδευτικοί σχεδίασαν από κοινού προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τα οποία θα υλοποιηθούν σε σχολεία της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ο συνδετικός κρίκος και η βάση για τη δημιουργία του κοινού υλικού είναι τρία είδη πανίδας, τα οποία απαντώνται και στις δύο χώρες και είναι πολύ γνωστά. Η μεσογειακή φώκια, η θαλάσσια χελώνα και ο λευκοπελαργός. Misos'ta farklı okullardaki uygulamalar ve çevre eğitim programları hakkında bilgi sahibi olduk. Yaptığımız workshoplarda öğretmenler arasında etkileşimli bir ortam hakimdi. Bu da genel anlamda motivasyonumuzu arttırdı. Bağımsız ve beraberce çalışarak öğrenmeyi teşvik eden etkileşimli sınıf ortamı yaratmayı kendi okulumuzda önemsiyoruz. Bu nedenle Alonisos'ta Hristo ile birlikte akleylekler planını oluştururken didaktik e, bir e, anlatım ve e, genel hatları çok belli bir e, ders planı e, olmasından ziyade biz orada genel çerçeveyi çizmeyi tercih ettik. E, çünkü bireysel ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler olmalarını teşvik etmek ve odağa çocuğu almak e, amacımız. E, böylece açık uçlu olunca ders planı e, çocuğun sorun çözme, karar alma ve uygulama adımlarını izleme konusunda kendisinin belirleyici rol olması ve bu doğrultuda ilerlemesi bizim için önemliydi. doğa merakı ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılması gerekir. Bu nedenle okul olarak çevrenin korunması için farkındalık yaratmanın öneminin bilincindeyiz. Bu projenin kazanımları da öğrencilerde bireysel ve toplumsal sorumluluk bilincinin oluşturulması ve davranış değişikliğinin bir yaşam tarzına dönüştürülmesi yönünde bizim hedeflerimizle örtüşmektedir. Uygulamada da gördük ki öğrenciler bir çevre sorunu ile karşılaştıklarında aslında ne kadar yaratıcı ve duyarlı bir şekilde problem çözme süreçlerini yürütüyorlar. Abi yeleklerin bilimsel adı Çiçonya Çiçonya'dır. Latinceden geliyordur. Ak leyleklerin uzun kırmızı gagaları vardır. Beyaz tüyleri vardır. Kanatlarının ucu uçmaya yarayan kır, siyah e, renktedirler. E, ak leyleklerin besinleri kurbağa, e, fare, sürüngen gibi gibi şeyler gibi şeylerdirler. Ak leyleklerin yuva Yuvalarını kurduğu yerler ağaçlar, çatılar, bacalar, sokak lambaları üstünü yaparlar. Sulak alanlarda yaşarlar. Boyu 100-115 santimetre arasındadır. Erkek leyleklerin boyu dişi leyleklerin boyundan daha uzundur. 2,5-4,5 kilogram ağırlığındadırlar. Kadın sıcaklığı 195-215 santimetredir. 20-30 yaşına kadar yaşarlar. En yaşlısı 39 yaşındadır uzun kırmızı bacakları vardır. 2-5 arası yumurta bırakırlar. Kuluçka sürüsü 33-34 gündür. Kuluçkaya hem anne hem de baba oturur. Yavruların tüyleri siyahtır. Gagası da siyahtır. Aklı elektriğin karşılaştıkları tehditlere çözümler bulduk. Elektrik telli, tellerin üzerini plastik bir şeyle kaplayabiliriz veya toprak altına alabiliriz. Yüksek binaların pencerelerine fosforlu kağıtlar yapıştırabiliriz veya mimar ve mühendislerden alçak binalar yapmalarını isteyebiliriz. Çiftçilere tarlalardaki besinlere tarım ilacı koymamalarını veya organik tarıma geçmelerini tavsiye edebiliriz. Leylek vuran avcıları şikayet etmek için aero leylek hattı oluşturabiliriz. Akla Akleylek resmi mektup zarflarının pullarında kullanılır. Ayrıca akla akleyleklerin yeni evlenen çiftlere bebek getirdiğine inanılırdı. Yes, one.